क्योंकि अपना हम लोग का बोर्ड जाता है पहला बोर्ड भर भर के आता था अभी इतना इतना मच्छा आता लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है मच्छी लेने को इधर नज़ीक नज़ीक कचरा आता है कंपनी आ गया तो मच्छी लंबा गया अभी मच्छी नहीं आता बारिश बारिश बारिश बारिश देव तो हम लोग पहला पाँच रुपये की मच्छी लेते थे तो पूरी फैमिली खाते थे लेकिन अभी 200 का लो तो भी नहीं पूरा पड़ता है चार हज़ार पाँच हज़ार छोटा बोट जाएगा तो बड़ा वाला जाता है पंद्रह दिन के बाद आता है पहला आठ दिन के बाद आता है आठ दिन सात दिन पाँच दिन अभी पंद्रह दिन के बाद सत्रह दिन अठारह दिन तो भी मच्छी नहीं है जब भी महंगी होती है ना तो तभी लोग कम बैठते कभी होता है बोलते कि खाओ नहीं मच्छी पेपर पेपर में आता है तो क्या करेंगे सब बदलाव आए केमिकल और कचरा तो इतना डालते हैं पब्लिक के पूछो मत थैली है ना थैली की वजह से सब हो रहा है मच्छी इतना इधर ही मर रहा है इतना मच्छी आता है उसमें थैली में गुरपट होता है ना थैली में मिल जाएगा तो मर जाता है क्लाइमेट अच्छा था तो फसल बराबर थी बहुत सारे आइटम आते थे अभी क्या अभी क्लाइमेट बराबर नहीं कभी बारिश है तो कभी बारिश है ही नहीं है बिजली तो थोड़ा चेंज भी होता है गर्म गर्म भी होता है माल कम आता है कभी खराब भी निकलता है ऐसा प्रॉब्लम आते रहते हैं ये उस हिसाब से माल खेती में जब पानी मिलेगा तो खेती में प्रोग्रेस होगा ना उसका फसल का तो अभी पानी है नहीं पानी की वजह से माल शॉर्टेज है माल शॉर्टेज की वजह से माल महंगा सब आ रहा है किसान को प्रॉफिट नहीं है माल टिका हुआ था थोड़ा माल टिकता कम बाईस इस बार कमती हुआ है ना इसके लिए